আখি তোর নসেলি এ বলে রসেলি রসিয়া ভুলে গলি তো লাগি no ya. मामा ज्ञान मत देना अगर शेर लंगड़ा है तो चूहा उसको काट खाएगा क्या अपन पागल नहीं है शंकर उस्ताद इश्मा